إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون sidang Jumaat yang dirahmati marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh Sebagai Tuhan yang menciptakan kita Yang mengadakan perkara-perkara terhadap diri kita Supaya kita gunakan perkara tersebut daripada segala makhluk Untuk kita sebagai manusia Guna perkara tersebut itu Mengabdikan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh Sekarang Sekarang Allah Subhanahu wa taala mempanjangkan umur kita masa kita lagi sebagai tempoh kepala moda kepala moda bagi kita hidup di dalam ini dunia telah maklum di sisi semua orang Islam yang istiqamah di atas amal ibadah kepada Allah Ta'ala kata sekarang ini kita ada pada pertengahan daripada bulan Syaban sebagai pintu utama yang kita nak menujukan kepada bulan Al-Quranil Karim maka kita sebagai umat manusia Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bukan sia-sia bahkan Allah Ta'ala jadikan kita supaya kita ni mengetahui dan kena akan Tuhan yang menjadikan kita dan supaya selepas daripada kita itu mengenakan Tuhan yang menjadikan kita kita supaya kita mengabdikan diri kepadanya telah riwayat oleh Imam Muslim di dalam sahihnya daripada Sufyan ibn Abdullah Thaqafi radhiyallahu an berkatanya ia ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله thumma استقم daripada riwayat Sufyan ibni Abdullah Thaqafi satu hari dia mari berjumpa dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam lalu dia minta nasihat daripada Nabi kita Jawayak sikit ya Rasulullah kemuka sikit ilmu mu kepada aku ni bagaimana aku nak duduk sebagai orang Islam yang sempurna dan aku tak mau nak tanya dah lepas daripada ning ni tentang masalah kita tentang masalah aku nak berdiri tegak di dalam agama lain daripada engkau ya Rasulullah maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan dua perkataan yang pendek tetapi sebagai asas hidup manusia nak berjaya di dalam dunia dan dia nak bahagia di hari akhirat nanti dengan tidak adanya hari persudahan dengan dua perkataan Nabi kata kul amantu billah kata oleh dengan lidah kena mengaku dengan lidah kata aku ni seseorang yang beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala beriman dengan Allah makna macam mana apakah arti kita beriman dengan Allah yakni kita beriman dengan kata Allah ta'ala itu ada beriman dengan nama Allah beriman dengan sifat Allah beriman dengan ajaran Allah beriman dengan perbuatan Allah beriman dengan aturan Allah beriman dengan kejadian Allah subhanahu wa ta'ala itu makna kul amantu billah aku beriman dengan Allah iman makna kita membenarkan ajaran Allah membenarkan khabaran daripada Allah jalla jalalu kemudian lepas daripada kita mengaku kata kita orang yang beriman thumma istaqim kemudian hendaklah kita istiqamah Istiqamah ni Perkara yang kita sebagai umat Islam kena tahu Kerana kita nak menemukan bulan Al-Quran Bulan Ramadan Sebagai bulan yang nak hajarkan kita Nak tarbiahkan kita Nawi kita itu istiqamah Di atas iman Di atas amalan yang salih Sepanjang hidup wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ibadatlah ke engkau ya Rasulullah kepada Tuhan bagi engkau sehingga kedatangan kepada diri engkau itu oleh al-yaqin ijma' ulama ilmu mufassirin kata al-yaqin di situ bermakna al-maut mati kita nak ibadat kepada Allah sampai kena mati sampai mati sampai habis umur maka bagaimana kita nak istiqamah kepada Allah nak ibadat kepada Allah sedangkan kemanisan iman kita tidak ada di dalam diri. Dengan sebab itu, kita sebagai manusia Allah Taala tak jadikan kita sia-sia, maka hendaklah kita ambil peluang, ambil fursah, ambilnya masa hak Tuhan wi kita ini mari guna. Tuhan hatta mari. Bulan Ramadan kepada kita tak lain tak bukan nakwi kita itu istiqamah di atas amalan kebaikan sebab itulah Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala dia kata aslul istiqamah asal istiqamah ay yastaqimul insan ala ma'rifatillah tabaraka wa taala wa ala ibadatillahi hatta nalqa hatta yalqa Allah tabaraka wa taala alal alal iman wal islam dia kata asal bagi istiqamah yakni kita istiqamahkan hati kita betulkan hati kita beriman dengan Allah mengasahkan Allah dan kita ibadat kepada Allah sehingga kedatangan ajal itu sampaikan kepada kita Nawi pehe kata kita ni sebagai manusia bukan kita gunakan hidup pe kita hari ini dengan tidak ada apa tujuan itu bukan terutama pemuda-pemudi bagi kita bukannya apabila mari bulan Ramadan tak ada lagi nak samuk kedatangan bulan Ramadan kerak baju raya dah potong baju raya dah jadi ke Ramadan itu sebagai perhiasan hidup sebagai adat rebuk sahaja sebagai seolah kata ada istiadat saja bukan bulan ibadah bukan bulan yang kita nak tarbiahkan diri bukan bulan kita nak belajarkan cara kita istiqamah di atas cara kita nak beriman dengan Allah dan cara kita nak ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayyuhal muslimun sidang jumaat yang dirahmati pahamlah akan ajaran agama kamu dan berpeganglah kepada ajaran agama kamu kerana agama kamu adalah agama yang benar agama yang datang daripada Tuhan yang menciptakan kamu agama yang datang daripada Tuhan yang sebenar bukan Tuhan yang pura-pura bukan Tuhan yang pelesu sebagaimana agama-agama yang lain agama kita adanya matlamat hidup adanya balasan ganjaran bagi mereka yang tetap di atas keimanan dia, di atas istiqamah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, kita sebagai umat manusia, kita senantiasa duk baca tiap-tiap hari di dalam salah kita akan maqam akan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah yang kami itu ibadat kepadanya dan akan dikaulah kami minta isti'anah pertolongan daripadanya kenapakah kita kena menzahirkan permintaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh kerana manusia selama mana dia itu nama diri dia tu manusia tak keluar tubik diri dia daripada kelemahan yang Allah Ta'ala jadikan kepada dia menjadikan sebagai sifat keaslian bagi manusia. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah firman wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Taala jadikan dijadikan akan manusia itu dalam keadaan lemah. Apabila kita lemah, pasti kita hendak bergantung dengan Al-Qawiyul Aziz iaitu Allahu Jalla Jalaluh yang Maha Perkasa yang tidak ada perkara-perkara yang boleh mengalahkan dia dan tidak ada siapa pun nak lebih kuat daripada Allah Jalla Jalla dengan sebab itu kita sebagai umat Islam tak akan sampai kepada itu makam malaikat kita kena terbiahkan diri kita di atas kita itu istiqamah di atas agama Allah Jalla Jalla maka orang istiqamah di atas iman di atas amalan yang salih apakah Tuhan janjikan bagi kita inna Allah la yukhliful mi'ad Allah Ta'ala tak sama sekali nak menyalahi janji dengan kita. Sebab kerana Allah Ta'ala itu sempurna. Tidak ada sifat kekurangan. Apakah sebab dia nak menyalahi janji dengan kita? Kalau orang janji boleh jadi tak boleh nak buat. Kerana dia lemah. Akan tetapi kalau tu Tuhan janji, pasti benda tadi itu berlaku. Allah Ta'ala kata gana? Allah Ta'ala rayak lagu mana? Allah Ta'ala kata di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 innal ladzina qalu sesungguhnya mereka-mereka yang kata rabbunallah Allah taala kita tu tuhan kita Allah tu tuhan bagi kamu bagi kami, bagi kami supa dengan hadis kul amantu billah kata ulimu kata Allah taala aku beriman dengan Allah ayat Quran dengan hadis sama sekali ya tak berlagu sama sekali bahkan ia selaras masuk seumpama jasad dengan roh cuba kita perhati kepada isikan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah kama dia thumma istaqamu. Hendaklah dia itu istiqamah tetap mula iman dia, Islam dia, ihsan dia, tauhid dia. Tetap mula amal ibadat tetap mula. Karena hari ini ni nak tetap payah. Terkadang kita buat sekali sekali sekala. Lepas pada tu kita tak buat. Terkadang naik sekali-sekala iman kita. Terkadang turun. Turun sampai kata. Ya Allah mallahu bihi alim. Dengan sebab itu. Summa istiqamu ni. Lepas daripada kita mengaku malak dah balik dalai kita. Istiqamah balik dua. Dan balik dalai kita tak. Fala khawfun alaihim. Walahum yahzanun. Tuhan kata maka tidak ada ketakutan oleh umpama ni. Tak ada ketakutan apabila dia nak musafir daripada dunia ni kepada Allah hak kekal abadi dan dia walahum yahzanun tidak ada benda yang dia itu serabut benda yang dia tinggal daripada perkara-perkara belaka daripada dia apakah maksud walahum yahzanun yakni Allah taala akan jadi bagi orang itu sebagaimana Nabi Muhammad kata dalam hadis sahih Muslim daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Yang pertama, ilmin yuntafa'u bihi, sadaqatin jariyah, awaladin salihin yada'ulah. Tiga perkara ni Allah Taala sakhara lana, memudahkan bagi kita. Selama mana? Apabila kita istiqamah di atas iman, atas Islam, atas ihsan, atasnya tauhid kepada Allah Taala dan atas amal ibadat, eh, iaitu amalan yang soleh, maka biiznillah taala Tuhan janji kata walahum yahzanun lalu Tuhan kata ulaika ashabul jannah mereka itulah orang yang daripada gulungan orang, orang ahli syurga mereka itulah daripada gulungan ahli syurga Allah taala janji dengan kita kalau kita beriman dan kita istiqamah janji dengan apa janji dengan syurga Allah Ta'ala syurga ni harga secara mana tak boleh kita nak telitah di dalam akan fikiran kita Qala subhanahu wa ta'ala fi hadisil kudsi Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi Alladhi rawah al-Bukhari Addattu li'ibadiyah salihin Ma la'inun ra'at Wa la'udhunun sami'at Wa la khatara ala qalbi bashar Allah Ta'ala Sediakan bagi hamba yang salih As-salihun di situ pakai ijmu ataupun ittifaq alim ulama mereka yang beriman mereka yang istiqamah di atas iman dan amal dia addatu li ibadiy salihin ma la ainun ra'at barang yang tak pernah tengok oleh mata dia wala uzunun sami'at dan tak pernah lihat tak pernah dengar oleh telinga dia wala khatara ala qalbi bashar dan tidak pernah telitah di dalam hati dia apa hak Tuhan nak uwi pada dia ulaika ashabul jannah lagu mana khalidina fiha kekalnya mereka itu di dalamnya bima kanu ya'malun dengan sebab apa yang mereka itu telah kerja masa hidup di dalam dunia ayyuhal muslimun sidang jumaat yang dirahmati tak beberapa lama lagi kita akan menemui bulan Al-Quranul Karim yang kita sahuti kerana Quran ni sebagai perlambagaan nak pakai hidup kita yang nak bawakan kita kepada syurga maka hendaklah kita bukakan hati buka pandangan siap sedia niat ujadi molek supaya kata kita tak rugi kita guna masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita A'udzubillahi minasyaitanirrajim wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun sidang jumaat yang dirahmati disoalkan akan Abu Bakar radhiyallahu an Sayyidina Abu Bakar disoalkan oleh manusia tentang al-istiqamah maka berkatanya Abu Bakar Allah tusyrik billahi syai'an bahawa hendaklah anda lah engkau sebagai orang yang beriman jangan menyengutu akan Allah Subhanahu wa taala di atas dengan sesuatu pun. Al-istiqamah makna semata-mata kita membersihkan iman kita. Bersihkan Islam kita, bersihkan ihsan kita daripada perkara-perkara yang nak memunahkan sama ada daripada perkara itu pegangan kita, perbuatan kita, cakapan kita dengan sebab itu kita kena mengaji belajar apakah perkataan yang kita nak cakap tak boleh kerana nak memunahkan iman kita, Islam kita, ihsan kita, perbuatan kita gapo ratik. Pegangan kita apa yang memunahkan perkara-perkara tadi itu hendaklah kita siap sedia diri kita kalaulah kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang kita bimbing sekali apabila kita buat apabila kita bercakap apabila kita itu pegang kita itu caya, memunuhkan iman kita memunuhkan Islam kita memunuhkan uh, iman kita tauhid kita dan sebagainya kita tak masuk di dalam gulungan yang Allah Taala kata ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun mereka itu daripada gulungan ahli syurga yang ada mereka itu di dalam syurga hal keadaan kekal abadi di dalamnya maka rugilah manusia kita hidup tah dunia sementara akan tetapi kita pergi kepada alam akhirat yang kekal abadi kita tak boleh nak hasilkan habuai apa-apa dengan sebab kita tadi silap dengan Tuhan perkara-perkara yang berat masa kita hidup dunia masa dunia tidak ada sempadan hari ini dalam telefon penuh dengan syubuhat penuh dengan syahwat di dalam pekerja eh, per, tempat perniagaan kita tempat pekerjaan kita penuh perkara-perkara tersebut tempat kita mengaji penuh perkara-perkara kita sebut maka kita nak istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala pada masa ni ni seumpama orang pergi bara api duduk dalam tangi walaupun begitu walaupun begitu tetapi pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala itu ada selama mana kita bergantung dengan Tuhan insya-Allah kita boleh terlepaskan diri kita dari perkara-perkara tersebut sebab Allah taala kata e, kalaulah Allah taala itu selamatkan kita daripada semua nescaya kita akan termasuk di dalam gulungan min ibadinal mukhlasin daripada hamba kami yang kami jagakan mereka itu Tuhan tak kata min ibadinal mukhlasin kalau kata mukhlis kita sendiri jaga diri nak berapa hari tapi kalau min ibadin al mukhlasin Allah Ta'ala akan kita maka insya Allah kita akan selamat daripada semua fitnah semua perkara-perkara yang nak memunuhkan iman kita ihsan kita tauhid kita Islam kita itulah perkara-perkara yang kita kena sedar pada masa yang kita ada ini Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون